ang paghahanda sa nalalapit na laban kay Errol Spence patungo ng Los Angeles ang pambansang kamao. Nang sa di inaasahan ang sinasakyan nitong eroplano na Flight PR-102 ay kailangang mag-emergency landing sa Haneda Airport sa Japan. dyan na halos karalapag lapag lamang ng uh, ah, aeroplano na PR-102 na sinakyan itong uh, si Senadora ah, Manny Pacquiao mula sa Haneda. At uh, dahil nga sa medical emergency na sinabi ng Philippine Airlines sa dahilan ng uh, rediversion ng flight ay uh, nandito ngayon sa uh, Manila ulit ang ating pambansang kamako. Senator, um, kamusta po yung uh, naging biyahe niyo? Parang um, hindi po kayo nakapagtahinga na maayos. Uh, bumalik kami dahil uh, may emergency doon sa kasama naming passenger at uh, mas malaga ang buhay. So, okay lang po. Uh, okay lang naman. And um, maya-maya po yata, may uh, flight na susunod. Uh, kayo po uh, lilipad ulit? Yes, lilipad ulit po nga in two hours. Uh, lilipad ulit kami. O oh, sir, ano nga po palang inyong mensahe sa mga uh, Filipino fans nyo na um, nag-aabang dito po Oo, sa nalalapit? At saka nag-alala. Na, maraming salamat at uh, abangan ninyo pagdasal niyo uh, ah, para sa karangalan ng ating bansa. Mhm. Maraming salamat na mga minamahal kong kababayan. Oh. Yeah. Naririnig ba tayo ni ah, Senator Pacquiao? Ah, ito, ah, Oo. Christian. Oo, Senator Pacquiao, ah, good afternoon sir. Maraming nag-aalala dahil nga eh, bumalik yung inyong eroplano. Eh kumusta raw ba kayo? Kayo na nga ang sumagot sa tanong ng ating mga kababayan, Senator. Okay naman, Okay. wala namang ah, problema uh, may isang kasama lang tayong uh, passenger na may emergency lang. So, uh, mas importante yung buhay. Mensahe na lang uh, Senator para dun sa mga Pilipino na suportado kayo at uh, nag-aalala sa inyong kaligtasan. Uh, nagpapasalamat ako sa, sa kanilang concern. Uh, God is good all the time. Uh, okay naman tayo, safe naman. At salamat sa lahat ng suporta na may pagdasal nila ako dito sa nalalapit kong laban para sa karangalan ng ating bansa. Oo. Senator, kumustang hinalang din po natin yung uh, passenger na nagkaroon ng uh, medical emergency. Uh, ano na po yung uh, sitwasyon niya ngayon? Balita namin na nakalimutan na yata nito yung uh, kanyang uh, insulin. Uh, yung insulin niya nandoon na pala nalagay sa bag niya. Uh, so kinuha pa sa <laughs> sa ano sa baggage cargo cargo. Mm, bali okay naman po yung ah, sitwasyon nitong kasamahan ninyong passenger ano, senator. Okay naman, okay naman. Ah, All right. Mhm. Sige. Tawa ng Panginoon. Ah, ah. Salamat, maraming Ah, salamat. sir, maraming salamat, Senator. Ingat po sa Thank flight. you. Salamat po, salamat. Thank Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe sa ating channel. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, maraming pong salamat.